Merhaba sevgili frekanslı izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Yine yerinde test programıyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki önceden Beats Pro ile Beats Mixer'ı yerinde inceleyerek deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalışmıştım. Şimdi de karşımıza iki adet kulaklık çıkıyor. Herkesin çok merak ettiği, kablosuz bir şekilde müziğin doruklarına ulaşabileceği iki model var. Bu iki modeli sizlere bugün tanıtacağım. Onlardan bir tanesi Sennheiser Urbanit XL, diğeri ise Sennheiser Momentum Wireless 2.0. Kulaklıklar hakkındaki teknik detayları ve genel yazıyı videonun altındaki linke tıklayarak bulabilirsiniz. Hem tasarımsal hem de kullanım bakımından ben de uyandırdıklarını e, yazıya döktüm. Aynı zamanda buradan da bahsetmeye çalışacağım. Aynı zamanda siz de kulaklıklar hakkındaki deneyiminizi tatmak istiyorsanız Sennheiser'ın e, merkezine gidebilirsiniz. Ben kendim gittim orada deneyimlerde bulundum. Videoları ara ara bu videonun içinde yayınlayacağım. Telefonla çektiğim videolara göz atabileceksiniz. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Sennheiser Yorbanet XL wireless modeli e, artık insanların günümüzde bası olan tutkusunu yansıtabilmesi adına piyasaya sürülmüş bir e, kulaklık. Aynı zamanda Beats Beats'le rakibi olmak adına, e, yarışmak adına ortaya sürülmüş bir kulaklık. Sennheiser Momentum Wireless ise Momentum'un ses gücünü, ses kalitesini taşımak istedikleri için e, revize edilerek, e, yenilenerek kablosuz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Her iki ürün de kablosuz. Detayları zaten videonun içinde e, açıklayacağım, bahsedeceğim. E biliyorsunuz ki günümüz teknolojileri artık aldı başını gitti. E biz de bu nimetlerden faydalanmak istiyoruz. Kablosuz bir şekilde kulaklığı e, taktığımız an dışarıda kablolarla uğraşmadan rahatça, rahat hareket ederek istediğimiz müziği dinlemek istiyoruz. Uzun süre dinlemek istiyoruz. Ee, zaten telefonları sürekli şarj ediyoruz. Bir de bu aksesuarları sürekli şarj etmekle uğraşmak istemiyoruz. Gördüğüm kadarıyla e, uzun süre müzik dinleme keyfi sunabilecek kapasitedeler. E, bunun öncesinde birçok kulaklık inceledim. E, Sony XBR 950 BT, e, Backbeat Sense, Backbeat Pro, daha birçok Philips'in ee, kablosuz kulaklık serisini inceledim. Daha birçok kulaklık inceledim. Ee, buna nazaran deneyimlerimi aktaracağım. Ama e, zaten bu kablosuz kulaklıkların e, fiyatı da kendini belli edebilecek nitelikte. Aynı zamanda kalite de orantılı bir şekilde gidiyor. Ee, tek bana istediğim kaliteyi vermeyen kulaklık bugüne kadar e, Beats'in Mixer serisi kulak üstü kulaklığı oldu. Onun dışındaki kulaklıkların hepsini beğendim. Ciddi anlamda beğendim. E, kimisi bas konusunda tatmin ederken kimisi mid ve tiz konusunda tatmin ediyor. Birazcık da dinlediğiniz müzik türüne göre değişiyor. Neyse lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Birazcık e, yakından bakalım, videoları izleyelim. Sizlerde neler uyandıracak ben de çok merak ediyorum. Başlayalım. Sennheiser Yorbanit XL Wireless, bas tutkunları için Beats'e rakip olması adına çıkartıldı. Sennheiser'ın dip frekanslardaki doğallığı ve detay anlayışına farklı bir soluk getirmeyi denedikleri bir model diyebiliriz. NFC ve Bluetooth 4.0 özellikleriyle donatılmış, ne yazık ki Sennheiser Momentum Wireless modelindeki gibi aptX teknolojisi bulunmuyor. Gürültü engelleme teknolojisine de rastlamadım. Üst kalite kumaş malzemeyle donatılmış pedleri Momentum Wireless modeline nazaran daha az izolasyon sağlıyor. Lakin rahatlık bakımından biraz daha geldi bana. Her iki kulaklığı da katlamak mümkün. Yine istersek kablolu bir şekilde de kullanabiliyoruz. Tasarım bakımından Yorvanit biraz daha canlı ve hareketli bir hava barındırırken momentum ağırlığı ve estetiğiyle ön plana çıkmakta. Ses kalitesi bakımından sürücüler birbirine yakın olsa da Yorvanit XL Wireless bas açısından bir tık daha ileride. Yine de her iki kulaklıkta Beats Pro'nun bas performansı karşısında biraz geride kalıyor. Diğer seslerde ise biz Pro modelini affetmiyorlar. Doğallık açısından daha iyiler. Pro ise birazcık daha yapay kalmakta. Yorbanet XL'in 8 cihaza kadar bağlantıyı hafızasında tutabilmesi ve iki cihaz arasında kolayca geçiş yapabilmesi harika bir özellik olmuş. Yorbanet XL Wireless oldukça hafif ve kullanışlı. Yine Momentum Wireless modeli için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Her iki kulaklık da temiz ve keskin ses sunumuna sahip. Müzik dinlerken o netliği alabileceğinizi düşünüyorum. Her iki üründe ortalama 20 saatin üstünde dinleme ömrü sunabiliyormuş. Ne yazık ki e, kapsamlı bir şekilde test etme imkanım olmadı. Bu açıdan 600 mAh saatlik pille geldiklerini belirtmeliyim. Kulaklıkların özellikle harici pile ihtiyaç duymamaları gerçekten hoşuma gitti. Sennheiser Momentum Wireless, Momentum Over-Ear modelli kulaklığın abisi niteliğinde piyasaya çıktı. Artık günümüzde kablosuz kulaklıklar popüler olmaya başladığı için bir yerden yakalamak gerekiyordu hem yüksek ses kalitesi hem de güncel teknolojileri yansıtmak adına piyasaya sürülmüş bir versiyon diyebiliriz. NFC Bluetooth 4.0 ve aptX teknolojisiyle pekişmesi bir kablosuz kulaklık için full donanım kriterlerini oluşturmakta. Bu açıdan Sennheiser Momentum Wireless beğenimizi kazandı. 4 alıcı mikrofonlu hibrit Active Noise Guard teknolojisiyle bezenmiş kulaklık aktif bir şekilde gürültüleri engelleyip dış dünyanın kirliliğinden sizi uzaklaştırabiliyor. Özellikle izolasyon bakımından Yorbanit XL Wireless'ın kat kat üstünde 25 desibel'e kadar üstün performans sergilemesi dikkatimizi fazlasıyla çekti. Zaten kulağa çevrilen üst kalite bir deri malzemeyle donatılmış kulaklık, pasif izolasyon görevini de görmekte. Yine arkası kapalı tipte tasarlandığında belirtmek lazım. Vakti zamanında Momentum Overhear modelli kulaklığı kapsamlı bir şekilde stüdyomda incelemiştim. Ses dengesi inanılmaz başarılı, frekans aralığı ise standart insan kulağının alabileceği kıvamdaydı. Lakin detaylar ve performans cidden üst düzeydi. Flat ve her türlü rahatlıkla tadında dinleyebileceğiniz bir kulaklıktı. Hem akıllı telefonlarıyla uyumlu hem de equalizer tepkisi yerindeydi. Örnek vermek gerekirse Klasik müzik dinlerken piyanistin nefes alışını bile hissedebiliyorsun. Ciddi anlamda piyasadaki yegane kalitede ses performans sunan kulaklıklardan biriydi. Sennheiser Momentum Wireless ise bu kaliteyi kablosuz bir şekilde devam ettirebileceğiniz bir kulaklık olmuş. Keza Urbanitix'lerin aşağı kalır yanı yok. Bas konusunda bir tık önde olması da büyük bir artı. Uzun lafın kısası, Sennheiser kablosuz müzik deneyimine farklı bir soluk katmış diyebiliriz. Her iki kulaklıkta gerçekten üstün performansa sahip. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda elimden geldiğince Sennheiser Yorbanit XL Wireless ile Sennheiser Momentum Wireless modelli e, kablosuz kulaklıklara değindim. Elimden geldiğince deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Uzun bir süre müzik dinleme fırsatı yakalamıştım. Buna nazaran e, her iki kulaklığında beni fazlasıyla tatmin ettiğini e, ciddi anlamda performans bakımından üst düzey olduklarını belirtmeliyim. Fiyat bakımından birazcık... E, Hani 1600 TL ile 900 940 TL'lik fiyatların en aşağı bir %15 daha daha uygun olmasını isterdim. Ee, çünkü bu kaliteye herkesin ulaşmasını isterim. Onun dışında söyleyecek pek bir sözüm yok. Her türlü müziği rahatlıkla kaldırabilecek kapasite kulaklıklar olmuş. Aynı zamanda e, stüdyonuzda kullanabileceğiniz flat değerlerde özellikle Momentum Wireless'tan bahsediyorum. Flat, flat değerlerde müziği e, işleyebileceğiniz bir kulaklık olmuş. Zaten Momentum serisinde de inceleyip bahsetmiştim. Aynı zamanda o videomu da bakabilirsiniz. Momentum Overear inceleme videomu e, izleyebilirsiniz. E, zaten her iki kulaklık da aynı. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Paylaşmayı unutmayın.